في درس جديد في فيديو اليوم سوف أشرح لكم كيف يمكنك إنشاء تطبيق لتشغيل ال flashlight قد يبدو لكم هذا التطبيق بدون أي أي فائدة ولن يدخل عليكم بأرباح إذا نشرته مثلا في متجر جوجل لكن أنا سأغير لك رأيك وستنظر هنا مثلا في متجر جوجل عند عند كتابة شكل flashlight ستجد تطبيقات مثلا هذا خمسين مليون تحميل وهذا مثلا 500 مليون تحميل هذا رائع جدا إذا كيف يمكنك إنشاء تطبيق أيضا ومنافسة هذه التطبيقات على التحميلات والربح منها هنا لدي تطبيق مشروع فارغ سوف أضيف فيه لينار وأضيف هنا في ال Gravity Center Horizontal Center Vertical وفي اللون سنضيف الأبيض والايمج فيو هذه الايمج فيو هي التي سوف تضيف عندما تضغط عليها سوف يتم تشغيل تذهب الى scale type تختار فيت اكس واي ثم تختار في ال height يعني في الارتفاع 100 هذا على حسب الصورة الخاصة بك أنا قمت بفعل 100 لأنني في الصورة تحتاج إلى 100 لكي تتوافق مع الشاشة ثم تذهب إلى Shared More Block عندما تذهب إلى شريد مور بلوك فقد تكتب هنا ديب سبعة سبعة point تقوم بالبحث وتبحث عن flashlight هنا كما ترى هنا flashlight تقوم بالضغط على download وتحميل هذه ال more block. تقوم بتحميل ال more block الخاصة بي لأنها أبسط واحدة على Sketchware collections وعلى يوتيوب بعد أن تقوم بتحميلها تعود لتطبيقك ثم تضغط على import from collection وتختار ال flashlight التي قمت بتحميلها بعد أن تقوم بتحميل هذه ال flashlight ال more block سوف تذهب إلى إلى Image وسوف تلاحظ أنه تمت إضافة صورتين تلقائيتين إلى مشروعك تعود لتطبيقك ثم تختار Component وتضيف Camera Component تضيف كاميرا كومبوننت لتطبيقك هنا لأنها هي التي ستساهم في تشغيل الفلاش تسميها بأي اسم تريد وتعود لتطبيقك <coughs> تختار هذه الصورة ثم تضع فيها فلاش اوف ثم تذهب إلى ايفنت وأون كليك وتختار هذه ال more block هنا ثم تحدد الايمج فيو الآن بعدما أضفت كل هذا سأريك كيف الآن لقد اشتغل التطبيق 100% لكنني سأشرح لك كيف يعمل كل هذا عند الذهاب إلى ال more block سوف تجد هنا في الأول ASD يعني Add Source Directly الخاص ب Sketchware يقوم بتفحص هل بإعطاء boolean هنا لتفحص هل الهاتف يحتوي على flashlight فتحولها إلى boolean يقوم بتفقد هل الهاتف يحتوي على flashlight إذا كان يحتوي على flashlight سيشغل هذا الكود إن لم يكن يحتوي على flashlight سوف يقوم بإظهار those sorry phone doesn't have flashlight يعني لا يمكن لا تحتوي هاتفك على flashlight إذا أردت تغيير الصورة الخاصة بك مثلا هنا إذا وجدت فولز يعني الإطفاء سوف تغير الصورة بالإطفاء يعني فلاش إذا كانت true فقد تغيرها ب on يمكنك تغيير هذه الصور بأي شيء تريده الآن بعد أن سوف فيش تشغيل التطبيق سوف تلاحظ أن كل شيء يشتغل مئة بالمئة يمكنك تغيير تصميم التطبيق بالشكل الذي تريده لكي يجذب الكثير من الناس والمستخدمين بتصميم جذاب وأنيق وما غيره إلى ذلك سأوقف الفيديو لحين إنشاء التطبيق نقوم بتثبيت التطبيق الذي أنشأناه فيظهر لنا ببساطة زر هنا للضغط عليه في الصورة نضغط على الصورة فيتم تشغيل الفلاش نضغط على مجددا فيتم إطفاء الفلاش للتأكد أن هذا يشتغل ستلاحظون زر الفلاش إنه مطفى عند تشغيلها تجد أنه تم تشغيله من هنا سوف تتأكد أن هذا صحيح هنا ينتهي درس اليوم أتمنى أنه كان مفيدا لكم وقد يساعدكم في إنشاء تطبيقات رائعة قادما وسنضع لكم فيديوهات جديدة في المرة القادمة فقط لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ولايك للفيديو <clears throat> للمزيد من الفيديوهات قريبا إلى اللقاء في درس قادم من دروس تعلم سكتشوير